Kurang tahu kenapa akhir-akhir ini saya suka camping. Mungkin karena camping itu berasa tenang, santai, rileks, dan sedikit melupakan pekerjaan. Lebih berasa menikmati hidup. Jadi ini seputaran klise saat camping kemarin. Dan sebenarnya saya dan teman-teman beri kepala punya planning ke salah satu gunung tertinggi di Indonesia yaitu Gunung Binaya letaknya di daerah Maluku. Jadi ini semacam latihan sebelum berangkat. So, pertanyaan besarnya adalah kenapa ada orang-orang yang susah-susah mau merepotkan diri untuk trekking ke gunung? Padahal habitat aslinya bukan di gunung. Nah, untuk menjawab itu saya butuh namanya terjun langsung ke lapangan. So, tunggu nanti di bulan Februari. Jadi siapa tahu di antara kalian ada juga yang mau ikut ke Gunung Binaya. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Berkemah ini bukan hobi saya, hanya sekedar coba-coba dan ternyata <laughs> menyenangkan juga. Ini akibat racunnya Kak Ican, boleh cek di channel beliau di Pulang Pagi. Atau bisa dicek linknya di box description. Saking ketagihannya saat camping, saya coba check out tenda dari brand Nature Hike. Oh, opsi pilih tenda ini aslinya random banget ya. Yang penting punya tenda yang ada terasnya buat jika lo ada hujan seperti kita nggak basah di luar. Dan selain punya teras, tendanya nyaman dan safety dari serangga dan binatang kecuali binatang buas misalnya. <laughs> nothing new But it's so good to see you We do this every day And I'm still so amazed by you never ends It's being more than friends Yeah You know I'm here to stay Every single day